اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj Dia dengar suara dari dalam surga Dia bertanya sama malaikat Jibril Ya Jibril Ini suara, ada suara dalam surga Itu suara siapa? Kata malaikat Jibril itu sahabatmu Bilal Rasul kaget Bilal Bilal masih ada di dunia Masih di bawah Mana, mana dia boleh datang sini Apa ini dia dalam surga Dia lagi pusing-pusing Langsung Rasulullah SAW begitu turun Lepas Isra Mi'raj Kembali ke Makkah Berjumpa dengan Bilal Wahai Bilal Apa amalanmu? Kamu bunyi amalan apa? Bilal mula-mula malu Mau cerita Tapi karena Rasulullah SAW yang minta Bilal radhiyallahu menjawab Ya Rasulullah saya selalu jaga wudhu Dan setiap saya wudhu Salat dua rakaat Kata Rasulullah SAW oh, Itu sebab Bilal duluan masuk surga Padahal belum meninggal itu dinamakan mereka jamin masuk surga sebelum meninggal dunia Allahu Akbar